<laughs> Wala na ang kwento-kwento, wala na. <sighs> Saan ba mag-start dito? Muna mag-start sa maliit. <laughs> so, dyan din tayo start. What's up mga katraps? Kamusta? Kamusta kayo dyan no mga katraps? So yun, yun, ayun. <laughs> so yan nga, kamusta ko nga pala yung mga nag-follow no, sa page natin. Saka sa mga bagong subscriber natin sa YouTube. At yan, maraming maraming salamat. Oh! <laughs> so yun, no, sa mga natutuwa sa mga video ko, sa mga hindi natutuwa, no? <laughs> Mega shoutout. <laughs> Yan. Maraming maraming salamat sa suporta nyo, mga katraps na mga katraps. Ayan, ayan, ayan. <laughs> so, ayan, no, mga katraps. So, ayan, bago natin umpisan to, no, manood muna tayo ng video. Kasi, kakain tayo ng isang malupet na ginger at ang ampalaya ng Saudi. <laughs> Ayan. So, panoorin muna natin to. Ah, kasi sobrang natutuwa ako sa video na to. Ano? Kaya ginawa ko tong video na to. <laughs> so, ayan. So, <coughs> panoorin muna natin. So yon napanood nyo na nga, no? Siyempre, titirahin natin ang ginger <laughs> at ang siyempre dagdagan natin kasi ginger lang yung kinain nila so kakain tayo ng ampalaya no by the way no, mga trops so yung ampalaya dito kakaiba no kasi dito na siya kalaki hindi ka tulad sa Pilipinas no mahaba mga ganito kalaki tapos ito yan so yan, sana mag-focus yung camera. Ayan, so dikit-dikit yung ano niya. Yung mga linya-linya niya, no? Nakikita niyo ba? Ayan. Tsaka yung, as usual, no? Ginger. So, ito. Paras lang. <laughs> so, hindi ko alam kung <laughs> makakaya natin, no? <laughs> mga trops. so, yun, mga traps. Uh, ah, sa mga bumate, no? Sa mga comments Maraming maraming salamat. At sa mga nanalo ng 500 pesos, yan, thank you, thank you ng marami sa inyo ng ano, mga traps. I-remind nyo ako na sa darating na Disyembre, bago magpasko or 25, no, mga traps. So, abang-abang tayo dyan. Pamimigay natin yan. Si last year, namigay tayo ng mga load. Yan. Last year, namigay din tayo ng cash na sa mga nanalo. Alam nyo na yan kung sino-sino kayo dyan. Hindi ko na isa-isahin. no mga tara. <laughs> So, share the blessing tayo ng mga traps. So, kahit mahina yung kita natin, no? Kailangan natin mag-share sa ating income, no, mga katrap. So, yun. So, umpisa na natin. <laughs> Tatawa ako. <laughs> so, yan. Break muna. Oh no, ready na nga. <laughs> Matraps, nagulat ba kayo? So, ready na tayo? <laughs> Hindi ko alam. Matras. Pero ano ang gagawin natin? No, no, no, no. <laughs> so, kumain na tayo ng mangga, no, ng Egypt. Kumain na rin tayo ng, yung mangga ng Egypt, may sardinas. No, kumain na rin tayo ng labanos, no, mga trap. Kumain na rin tayo ng napaka sarap na kabsano ng Saudi. And this time, eto, ginger. <laughs> so, tara! Uh, ah, umisa na natin. Sige, tirahin na natin ng mga drops na. Ah, seryoso na to. <laughs> ah, hindi ko alam kung anong feeling. Uh, first time ko kumain ng hilaw na ginger at hilaw na ampalaya. Alam ko yung impala, ampalaya, no? I know na mapait talaga to. Pero yung ginger, pagkakalam ko nito manghang. Pero yung taste niya, kasi pag naluto, nawala na yung anghang niya eh. Pero sa fresh na ginger, malalaman natin no, ano yung lasa nito. So, in one, two, <laughs> in one, two, ah, hindi muna ako ng tubig. <laughs> Kasi bawal mo tubig. Ay. Ah. Sarap. Sarap. Kasi mamaya hindi tayo mag-inom. So, tara! ah, so, wala nang kwento-kwento, wala na. Ah, saan ba mag-start dito? Muna mag-start sa maliit. <laughs> so, dyan dito tayo start. うんシャーベああ no no no no มาบางครั้งชาเบิร์ Wala siya mga mapait din. Ah! <laughs> ah! Ah! <coughs> Ah! Pangro yung iluwa! Tuko! <laughs> yung lasa niya. Ah! Ah! Naluha ako doon ah hanghang. Ah. Ah. ah mapait. sobrang hanghang. Manghang pa sa labanos. Ah. Ito, try natin yung ampalaya. Ah. Fresh na fresh from Saudi. <laughs> ah. Grabe yung palaya. Ay, ah, yung ginger. So, this is it. Ang palaya. The next. <laughs> One, two, three. <laughs> okay, one. <laughs> okay, one, two, three. ah! Uh. Sabi. Good. Mapait. Ayun. Samdam ko na agad. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ay, ah, sa mga bitter dyan, no? Ganito pala ka-bitter, no? Yung mga ugali nyo. <laughs> Sobrang pait. Na, sa mga bitter, no? Mega shoutout sa inyo, no? Sa mga nangyang, nangyang no? Ng mga may buhay na may buhay. Yan, mga bitter tawag dyan. So, ganito pala yung ugali nyo. Ganito ka kapait. Ah! One more time.